उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव द्वारा अपने भतीजे अखिलेश यादव को चेतावनी दे दी गई है कि वे मायावती से सोच समझकर व्यवहार करें उल्लेखनीय है कि दोनों का तालमेल यानी बुआ और बबुआ का तालमेल शिवपाल को पसंद नहीं आ रहा है और उन्होंने अखिलेश को नसीहत भी दे दी है कि मायावती विश्वास की योग्य नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि मेरे सहित कई नेताओं पर मायावती द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था लेकिन बात आरोप तक ही सीमित रही वे तो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार थे और उन्होंने यह भी कहा था कि बहन जी का भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए लेकिन वे पीछे हट गई कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल ही में हुए गठबंधन को लेकर बेहद गर्माहट चल रही है और शिवपाल यादव बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच गठबंधन हो लेकिन गठबंधन तो हो चुका है इसलिए शिवपाल अब अपने भतीजे अखिलेश को चेतावनी दे रहे हैं